Salve família, tudo bem? Dessa vez vamos para mais uma gameplay de Raft. Vamos ver o que, que a gente acha no meio do oceano. Ó. Peguei um montão de recursos já. é o inventário, né? E o maneiro é dá pra craftar as coisas. Infelizmente, como vocês podem ver, é a maldade do ser humano, né? E aí? Começo de jogo basicamente é qualidade de curso. Eita pô, cai no mar. Homem ao mar, socorro! Homem ao mar! Eita pô, Caralho, tubarão, mano. Aí corre, velho. Corre, salva, salva, salva. Olha o tubarão. Tubarão! barril, barril. Show. Barril é cheio de recurso. O ah, que a gente precisa para fazer âncora? Falta corda. Acho que corda é mais difícil de conseguir. Aqui pelo visto acho que é pra distrair o tubarão. tá recurso em outro lugar. quanto ah, quanta poluição no mar. A gente precisa ser mais consciente, pessoal. O mar tá com muito lixo. Ó, madeira, plástico, corda, celular, pessoa. Até pessoa tem no mar. <laughs> equipamento de mergulho, recurso. Será que só tem isso no Crash? Ou não? Acho que pelo visto a gente deve ir liberando as coisas pelo decorrer do jogo. Ah, não dá pra fazer Não tem recurso. É, tentar explorar. Eita, o tubarão. Caraca. Moleque, eu vou acabar morrendo. Ó, planta. Provavelmente deve ser para fazer algum tipo de comida. Que merda, hein? A gente precisa de um machado. Ó, melancia. Ai, tubarão de novo. Dá pra ver que o jogo pelo... o nível tem um alto grau de exploração. Você pode ficar à vontade pra explorar. Daqui a pouco o tubarão arranca meu braço. Eita tá porra, caralho, tubarão. Cara, tá comendo meu barco. Mano, eu vou morrer. Mano, eu vou morrer, velho. Mano. <laughs> tubarão comeu meu barco, mano. Não ah, dá pra fazer nada. Ah, dá pra fazer cola. Ah, entendi, entendi. Dá pra gente construir mais recursos. vela. E caraca, que isso, cara? Não sei como é que eu não morri ainda. Ó, mais um barril. Esse barril é cheio de coisa. Ah, ele já tá tão longe. dá pra fazer âncora ainda. Ixi. Então. Será que vai? Ixi. Deixa eu só vejo água. Deixa daí acho que tá longe. Tá longe. Vai não, pai. Ó, mais um barril. Outro barril. Esse vai foi. Ah, moleque. Olha lá outra ilha. Não vai comer meu barco de novo, não. Mata a sede, calma a fome. Acho que já tô ficando com fome. Olha quanta poluição no oceano. Nossa, sucata, caraca. Barão. barão. Será que a gente chega naquela ainda? Ih, caraca, cai de novo. Não, não dá pra criar nada ainda. Remo. Ih, dá pra criar um remo. Rapaziada, estamos quase chegando à Baía de Guanabara. E Rio de Janeiro nos espera. Parai. Que isso? Tubarão! Tem mais baú ali, pelo visto.